Привет-привет, меня зовут Носов Игорь, и если ты смотришь это видео, значит, скорее всего, ты уже видел описание приложения «Прорыв» от компании Pride. Это мобильное приложение первой сетевой компании в мире на платформе блокчейн Ethereum. И сейчас я вам объясню, почему у меня так горят глаза, несмотря на то, что фраза э, «сетевая компания» или MLM э, всегда будили во мне отрицательные предубеждения и ассоциации. Э, всегда, когда слышал слово «сетевая», хотел сказать нет нет нет нет ребят, увольте, фотографироваться с порошочками я не буду». Но мои тараканы тараканы по отношению к сетевому бизнесу, это мои тараканы. Дело в другом. Уверен, что в каждом из вас они тоже есть, а может быть были раньше. У некоторых сейчас может возникнуть легкое чувство стыда за то, что вы смотрите этот ролик и хотите подробности о сетевой компании. Но, ребят, позвольте себе разобраться. Вас никто не втягивает и никто не заставляет примыкать к здоровому окружению. Единственное, чего я, моя команда и тот человек, который прислал вам ссылку на это видео хотим, это то, чтобы вы уделили немного своего времени тому, чтобы рассмотреть предложение, разобраться самому самому. Более того, всей нашей структуре я категорически запрещаю насильно тянуть людей и мотивировать вступление легкими деньгами. Типа давай прыгнем пораньше в эту пирамиду. Нет, ребят, это не пирамида, здесь нет халявы, но также здесь нет еще кое-чего. Нет порошков, биодобавок и всего того, чем люди сыты по горлу в реальной жизни и в обычных социальных сетях. Основной продукт компании Pride – это мобильное приложение для Android и iOS, а также веб-версия, основная задача которых – помощь в личностном развитии и формированию привычек через систематизацию выполнения заданий и соревнования с другими участниками. Это это целый тренинговый центр с постоянно расширяющимся количеством тренингов внутри телефона с доступом из любой точки мира. Причем вы можете запускать даже свои марафоны и тренинги, соревноваться внутри своих групп. Можно запустить свой марафон да хоть по английскому языку. Это самая здоровая социальная сеть с наставниками, где ты качаешь свои навыки из направления личной эффективности, здоровья, финансов, отношений, качаешь свое окружение, популяризируешь этичный образ жизни, делаешь лучше себя и делаешь лучше свое окружение. Повторюсь, это здоровое окружение, где нет гнили и нет халявщиков. Ведь доступ к продуктам платный. Стоимость клиентской лицензии для человека 100 долларов в год. Это меньше, чем 500 рублей в месяц, ребят. За эту цену человек получает доступ ко всем играм и внутренним марафонам на целый год, что позволяет ему помимо достижения результатов и отказов от вредных привычек, выигрывать ценные призы и подарки, выполняя задания. Нас формирует наше окружение и миссия компании Pride, которая звучит как осознанное сообщество, гармонично развивающееся в четырех сферах жизни, личностный рост, отношения, финансы, здоровье, мне очень близка. Я хочу окружить себя именно такими людьми. А, в этом проекте гениальна и этична не только идея, гениален подход а, к политике продвижения и модели распространения через сетевой маркетинг. Развивающийся человек хочет видеть рядом с собой людей развивающихся, поэтому охотно будет рекомендовать приложение своему близкому кругу. За продукт не стыдно, ребята! Соединить действительно крутой айтишный продукт, не пустышку, со справедливым маркетинговым планом – это огонь! Маркетинговый план гибридный, совмещен с классикой и бинарным деревом, в котором можно разобраться за 20 минут. Собственно, чем я сейчас и предлагаю заняться нам вместе в этом видео. Итак, что у нас есть? Разверните видео на весь экран, если вы этого еще не сделали, и все внимание вот сюда. Есть клиентская лицензия, назовем ее К, которая дает доступ к играм и тренингам внутри платформы, но не позволяет подключать и привлекать партнеров. И есть партнерские пакеты. А, пакет партнер, партнер плюс, бизнес, бизнес плюс и акционер. Их стоимость, и это стоимость входа, 150, 520, 1320, 2920 и 4920 долларов соответственно. Рассмотрим, чем эти пакеты отличаются еще, кроме цены. Ведь отличие между 150 и почти 5000 долларами достаточно существенно, согласитесь? Отличие номер один – это количество клиентских лицензий внутри партнерского пакета. Что это значит? В пакете партнер у вас нет клиентских лицензий пакете партнер плюс у вас их 6. В пакете бизнес 19, в пакете бизнес плюс 49 и в пакете акционер 99 лицензий. Вы можете не просто приглашать новых партнеров, но и подключать клиентов к марафону. Стоимость лице... клиентской лицензии, как я уже говорил, 100 долларов. И примечательно здесь то, что 90 из них сразу возвращаются вам на биткоин кошелек. Про биткоин мы поговорим попозже. С каждой лицензии 90 долларов чистая прибыль. Круто, правда? А почему такое возможно? Да потому что продукт цифровой. Абсолютно без разницы, на какую аудиторию запускать игру, на 30 или на 30 тысяч человек. И именно поэтому партнерская программа здесь здесь очень привлекательна и щедра. Давайте прикинем, сколько мы заработаем, когда распродадим все эти лицензии из разных пакетов. 6 у 9, 54, получается 500, 540 долларов, 1710, 4410 и 8910 долларов ну, в каждом пакете соответственно. Клиентские лицензии очень легко продаются. Вы не сможете изменить его цену, она фиксированная. И знаете, ребят, это прекрасно. Это избавляет вас от соблазна отдать их бесплатно своему близкому кругу. Но продукт настолько крут, что большая часть из тех людей, которые заходят на клиентскую лицензию, делают апгрейд и переходят в категорию выше. Вы можете сделать апгрейд, то есть повышение со своего уровня пакета до пакета выше, до более высокого уровня, в любой момент времени, просто доплатив разницу. Переход из категории в категорию мгновенный, это цифровой товар. Не надо надо ждать доставки, никакой логистики. Вы действительно можете работать из любой точки земного шара. Если у вас возникают вопросы по какому-либо пункту, о котором мы сейчас разговариваем, то смело оставляйте их либо в комментариях под этим видео, либо задайте их человеку, который прислал вам ссылку на это видео. Если никто не присылал, то задайте их мне. Все ссылки на мои социальные сети выше. Так, с клиентскими лицензиями разобрались. Двигаемся дальше. Бонусы. Существует 4 типа бонусов. Инвайт бонус, matching бонус, бинарный бонус и накопительный бонус. Разберем их подробно. Invite бонус – это бонус за приглашение. На всех пакетах вы получаете 10% от суммы покупки тех людей, которых вы напрямую пригласили, причем мгновенно и на свой блокчейн-кошелек. К примеру, вы, будучи партнером компании Pride, пригласили человека на бизнес-пакет за 1320 долларов. Ваше вознаграждение в этом случае составляет 132 доллара. Если в будущем тот человек, которого вы пригласили, сделает апгрейд и перейдет на пакет выше, то вам также зачисляется invite-бонус на сумму этой разницы. Круто? Круто, только есть еще круче. Иногда компания запускает промо-акции и делает повышенный процент за инвайтинг, за приглашение. Например, а, до официального старта и презентации компании в Москве а, инвайт-бонус, начиная с пакетов бизнес и выше, не 10, а 25%. процентов О текущих промо-акциях узнавайте у человека, который вам, вас пригласил. Он должен быть в курсе. Еще один приятный момент по инвайт-бонусам – это еженедельная игра Волкс Wall Street, в которой шансы равны у всех и у каждого. Тот, кто за неделю заработает больше всех инвайт-бонусов, получает от компании дополнительно 300 баксов. За второе место 200, за третье 100. В среду начинается новая неделя, начинается новая игра. Состязание для самых амбициозных. Разобрались с инвайт называют бонусами. Если есть вопросы, нажмите на паузу и задайте их в комментариях тому человеку, который прислал вам это видео, либо мне. Ссылка выше, помним, да, про это? Двигаемся дальше. Матчинг-бонус или лидерский бонус. Поскольку это не пирамида, где зарабатывает тот, кто валил бабла на старте и сидит, а прозрачный сетевой бизнес, то ваш успех будет напрямую зависеть от успеха вашей команды. Вы всегда будете получать 5% от бинарного дохода тех людей, которых вы пригласили вглубь по поколениям. Смотрите, всех, кого я лично пригласил, это моя первая линия. Вот мое дерево, я пригласил Вову и Соню. Это, мои, моя, это моя первая линия. В системе это подсвечивает цифрой 1. Кого пригласила моя, моя первая линия, для меня это вторая линия. Подсвечивается цифрой 2 и так далее. На пакете партнер matching бонус отсутствует. На пакете партнер плюс вы получаете matching бонус с бинарного дохода своей первой линии. На пакете бизнес со своей первой и второй линии. А, если при старте активной деятельности основной доход будет от инвайтинга и приглашений, то в стратегическом плане при развитии команды основной доход будет именно матчинг-бонус и бинарный доход. Развивайте свою команду. Не делайте ошибок, которые известны уже несколько лет. Ваша задача не только пригласить как можно больше толковых людей, но развить их, помочь им научить их. Собственно, мои видеоуроки и проект Академия Прайд вам в помощь. С матчингом разобрались. Давайте разберемся с бинарным бонусом. Маркетинг-план в компании Pride, он гибридный. Это название про маркетинг-план сетевых компаний. Он совмещает в себе классический маркетинг-план, так называемая ромашка, цветочек, где вы зарабатываете бонусы от тех людей, которые пригласили лично вы, а также бинарное дерево, где бонусы вы зарабатываете, даже если не занимаетесь постоянным рекрутингом лично. Что это за бинарное дерево и в чем его смысл? Давайте разберемся. Есть такая картинка, дерево. И у дерева всегда есть две ветки, две ноги. Одна нога это продолжение спонсорской ноги от вашего вышестоящего куратора, а, а вторая нога это лично ваша. Когда я зашел в компанию, я видел примерно такую картину. Вот он, есть я, и все. А вот мои ответвления. Через несколько часов я увидел, что появился новый человек, но я его не приглашал. Но его пригласил, получается, один из моих вышестоящих партнеров. И это огонь. Моя ветка может расти и без моего участия. Я вижу, что команда работает. Правила таковы, что первого человека я всегда приглашаю в спонсорскую ветку, в продолжение. Первый раз я ветку выбрать не могу. Но когда в спонсорской ветке набирается товарооборота на 520 PV, point volume, условно единицы, в долларах, то у меня открывается моя вторая нога, и теперь я могу качать вторую ногу. Это элемент игры. Мне необходимо прокачивать обе ноги, ставить людей то в одну, то в другую, чередовать, помогать своим нижестоящим партнерам и в этом уравновешивать объем в ногах. Почему уравновешивать? Да потому что каждый вторник в полночь система сравнивает эти ноги, и вам выплачивается бинарный бонус, равный 10% от объема продаж в наименьшей ноге. Посмотрите на дерево. В левой ноге у меня сейчас меньше, поэтому 10% я получаю с меньшей суммы. А затем ночью со вторника на среду после выплаты бинарного бонуса система вычтет из большей ноги меньшую и начнется новая неделя, где в одной ноге будет 0, а в другой ноге товарооборот перенесется с прошлой недели. Этот товарооборот не сгорает, он переносится. И огромный плюс бинарного дерева в том, что есть помощь и переливы от вышестоящих партнеров. Если спонсор красавчик, конечно. Но если вы в свою ногу никого не пригласили, то вашей ноге ноль. Вы не развиваетесь, вы не зарабатываете. Критически важно работать с командой и помогать. От этого зависит успех всей команды. Некоторые скептики могут сказать, что это слишком много, слишком щедро, что такие бинары быстро развиваются и схлапываются. В пирамидах возможно. В компании Pride есть регулирующие механизмы, которые были разработаны вместе с математиками, а компьютер гонял различные варианты и инициировал попытки мошеннических схем. Маркетинг-план устойчив, благодаря ограничениям на вывод. На пакете партнер это это 200 долларов в неделю. На пакете партнер плюс 600 долларов в неделю. На пакете бизнес 1500, на пакете бизнес плюс 2500 и на пакете акционер 25 тысяч долларов в неделю. Это без учета инвайт бонуса. Это только бинарный и матчинг бонусы. Обратите внимание, что если вы не сделали апгрейд и ваше вознаграждение превысило сумму ограничения, то вся сумма выше сгорает этим, за этим важно следить. А, понятно с бинарным бонусом? Если есть вопросы, ставите видео на паузу, пишите свои вопросы, как обычно, в комментариях ниже, либо задаете тому человеку, который прислал вам ссылку на это видео, либо напрямую мне. Двигаемся дальше. Накопительный бонус. Это поощрительные подарочки. Значки, ручка Паркер, смартфон, макбуки, путешествия, часы Хабло, автомобиль, еще автомобиль классом выше, квартира, дом. Неплохие подарочки, да? Для получения накопительного бонуса необходимо развивать команду, чтобы внутри ваших веток росли лидеры и делать общий объем PV. В зависимости от суммы PV в минимальной ветке вы постепенно доходите, э, в общем, Подробнее о накопительном бонусе можете проконсультироваться у ваших вышестоящих партнеров или изучить таблицу в маркетинговом плане на официальном сайте компании. Ссылку мы тоже приложим. А, посмотрите табличку. Но это еще не все. Компания делает подарок. Она выпустила на платформе Ethereum 100 миллионов токенов, фактически защищенные криптоакции, запустила свою криптовалюту, определенный объем которой вы получаете при покупке пакетов. В пакете партнер проиткоинов нет, в пакете а, партнер плюс их 70, в пакете бизнес 265, в пакете бизнес плюс 885 и в пакете акционер 2200 235 а, прайдкоинов. Это дивидендная акция. Сейчас, когда система только стартует, она стоит очень мало, но когда проект наберет 100 тысяч пользователей и выйдет на ICO, это планируется в первый год работы, то 49% доходов компании распределится между нами, между держателями этих токенов. Это благодарность компании за то, что мы с ней с самого начала. В заключение, ребят, хочу добавить, что на пакете акционеров у вас появляется еще возможность открыть дополнительные свои две ветки. Это так называемый золотой треугольник и максимизировать бинарный доход. Срок договора на каждом пакете, кроме демонстрационного, один год. По окончании года вам необходимо продлить текущий пакет, либо сделать переход на уровень выше. Если вы, конечно, не хотите, чтобы ваши доходы прошли мимо вас. Смотрите, ребят, я вам постарался очень быстро и сжато выдать, выдать всю суть маркетингового плана. Наверняка у вас есть вопросы, они остались. Теперь самый важный этап для вас – это получить ответы на них от того человека, который пригласил, э, который прислал вам ссылку на это видео, ну или в комментариях под этим видео, э, ну или у меня, как я уже говорил. После ответов необходимо определить индивидуальную стратегию, стратегию входа именно для вас. Не надо сразу заходить на пакет акционер, э, у всех разные возможности. Прямо сейчас возьмите и свяжитесь с тем человеком, который прислал ссылку ссылку на это видео и скажите ему, я хочу получить ответ на свои вопросы и определить стратегию для себя. Не тяните. Либо сейчас вы начнете рассказывать про этот огненный проект своему близкому кругу, либо спустя некоторое время ваше ближайшее окружение будет рассказывать об этом проекте вам. Можете относиться ко мне как к знаку свыше, не знаю, э, но не упустите эту возможность. Максимизируйте момент, разберитесь и вникните. Напишите тому человеку, который вас пригласил. Если вы же хотите построить свой бизнес в моей структуре, чтобы вашим курированием занимался э, непосредственно я, я и моя команда, то оставьте заявку на бесплатную разработку индивидуальной стратегии карьеры в Pride именно для вас. Вся информация под этим видео. Создавай сам свое окружение и вырабатывай полезные привычки вместе с нами. У меня все. До встречи.